tujalaba ekyokukola anyway e, ebindeese wano walabya ebbaluwa ya bobi wine mabisabako nti nakasuuka bobi wine yawandiisa ebbaluwa hmm. njagala kukuyitira mukko wano katini hmm. ah, kuba kati gwolimu art nde art egwe art hmm. ah, ekisooka wategedde abagende egondi eggulu eggulu kamiliyoni ne banne ye avokato mm. mwe bannakatemba mwe muli ku kintu gyetuli naffe tukola ŋamba eggulu eggulu enatututuuka tubeerao yabadde agamba nti naye abayimbi bo babawa naye abali mu fiata bo bali kuki antiakatufe atefe ekikulu eh, ekintu kyaffe kyetuzimba mm. ojjukira tulina federation mm. ya performing arts okitegeera tukirina kakati eyo federation tesobola kubeerawo ngaebintu bisatu tebiriiwo hmm. ate ebintu ebisatu byonna byona birina kuba bya luganda hmm. tulina kubanga fena fena tukolagana kuba hmm. tosobola kukola luyimba lulungi nga totadde mu dram tosobola kukola luyimba lulungi nga temuli mu dansi tosobola kukola muzanyo mulungi goga nti guno muzanyo e, guli exorbitant gwamaanyi tegubangawo nga temuli mu music ate tozinidde namwamaza katufeyafe kiri intagol naye kati aba musicians bo ba balina uma yaabwe fe tulina tawo mm. tawo tawo theatrico eh. association uganda mm. kati yetulina kakati tetwagala ate ffe mm. tafaanako bantu baffe twagala kwonoona structures twagala structure kati ben abadde president tugenda kuteekawo okulonda ndooza nga mu december tumugjeko oba tumuzzeeko depending eh, Eh, eh, associationism endala zireesa eki mm. abantu kati federation yaffe ebeera kati eyo federation yegenda mu national cultural forum eyarangadigyaliko nga kiyama mm. olwaliro lwemyaka ebiri naye ajja kuba avuddeku mm. nga bataddeku ki obulala so that is the interesting part of it muyinza okuba nga aliko byebakola tebyabyagala but there is uh, there's a room for us uh, extending power and, and going for election mm. lobbing for big things and what adaza endaba mumaaso abantu sente baziraba wasale naye wasale siewali sente mm. aa ah, ah. eno structure kase netutwala netufuna kyetuyita copyright board kuba erina kubeera yokka mm. ekulira eh, eh, copyright mu nsi yonna mu ggwanga lyonna copyright board era tulinze minisita wa justice atuuke tumugambe nti liijo oba uprs kati omulimu gwekola gwa copyright board kati buuza affe bannakatemba busikiiti bwaffe buno copyright tugijjawa hmm. ate amateeka ga copyright eh, abakozesa bakuwa copyright ne gavumenti nebako kyetoopingako katufwe gavumenti okubaako nekintu kyetopinga kunebwe netopingako 25 na sente zijja mu budget every year tuba tulina kyetukoze kyamaanyi kyenjawulo Um, watching my fellow artists line up themselves before dictator mseven's brother jerusalem sare mm. to beg for handouts mm. my mind was taken back to the story of joseph stalin mm. the soviet dictator of the 19th century mm. njukira yajjako enkoko obwoya hmm. ate najiwa ebyokulya hmm. ero yayongera okwongerawo hmm. kati nagamba this story has come to life many times in uganda museveni like all brutal dictators appeals to two human weaknesses greed and fear Those who resist greed are intimidated into submission, mm. after which he returns and gives them a few crumbs from his loot. Mm. I'm sure every artist fully understands this because artists are expected to understand the things around them even above the average citizen. Mm. Artists are aware that about two years ago, regime brought very oppressive laws targeting the industry. Among the laws proposed was a requirement that an artist must submit his or her lyrics to the Ministry of Gender for approval before producing any artistic work. Mm. Another ridiculous one was a requirement for artists to get permission from the government before they are given permission, they're allowed to perform abroad. Mm. These regulations were never shelved. They were only put on hold when the regime got an excuse of COVID-19 to implement them. Artists are aware that before the shows were banned on account of COVID, I and Nubian we are not allowed to perform anywhere in Uganda. Not Nubian he himself. The regime made it clear that any artist who dares criticize its corruption and injustice was not going to be allowed to perform in this country. Several artists, including Nubian Dan Magic and the Magic Family Comedians, just returned from Chitali after seven months for simply associating with me and for speaking the yeah, truth. Yeah, yeah, uh, uh, uh I mean, mm. -hmm. you want to be a leader of this country. Mm. naye tojja kutta industry yaffe fanani dividio mm. bobi wine joined politics mm. i joined politics first mm. i didn't become a dictator as him wants us to be I, he's behaving like a dictator mm. ayagala batisti bonna bagwe ku saidi ye bino byonna byonna abyogera ayagala batisti bajje babere ku saidi ye but what my disarray abagenze ku saidi ye babaddeki bafunye eki babwain alina okutegeera ayawule wakati wa politics we ne ati waffe hmm. nze nali nkikola bulungi nga ati wange simuteekamu politics hmm. kati ayogera bino byonna akuma omuliro guno gwonna aba batist baddeyo naye batist nga babuuse you one of the best dictators atyate ye atakwatanga ku buyinza ate gwa dictator bwetaaga Hmm. kati kaoli dictato programu yaffe yolwomukaaga waliwo ebintu byojja noganze byetumujja kubyogererako ddalabashoyo so ngakati ate ffe kati ffe tetuli propaty ya bobuwaini ffe hmm. kutulagira kyetulina kukola fatuleke yasigale mubyobufuzi be fatuleke netheatre yaffe kati wendo kati feyagala bobuwaini tukole tutya tugende mu maaso tulwanyise gavumenti etuggalewo kyayagala where do we eriwo eriwo eti ankokato ensonga bobi wine zalwanirira mwe muzirawo bati muziraati agamba abantu gavumenti etufuze bubi nakati kiribw ekiti ekyo tukimanyi akitunyonyodde yatukinyonyola okuva eri yonna yonna yonna n'atabangula eggwanga lino hmm. eggwanga yayotabangula twalikiriza yatutabangula n'atuletera abayaayo n'abatusimbirawo ababbi b'enkoko ababbi kati mutandise kubala bakakati ababbi b'obusimu abaaki abaaki n'abatuleetera hmm. ne tukkiriza era ne tubeera kaamu gyali neche tutajia kukinza atafwa kuleta politics we mu drama wafe kuleta politics we mu music wafe uma yavudde wanegede wasali tukirize kintu kikize kibere straight in, in the eye you have to tell the people straight in the eye mm. that sale is controlling the business the business fraternity in the country mm. ah tari tari outside the business ali inside ddala the kati question ezimu kati bana abantu ebagenda eri bwe buwaini yali badde a ah. alivinga sympathy naffe ye tayina kintu kyatukoledde bwe yamala okulya sente za museveni n'akwatamu ekkubo n'agenda mu amerika yalya sente za museveni azirina azirina zazirya mwemuli kati nga bwe yatugambye nti nga bwe tuli baatisiti tulabe wala fetuba tulabe wala tumulaba yazirya ate banne n'azibalyako nife fenna n'azitulyako baatisiti banne nolwekyo ishude kisawuta atas at this point isudeobaine agamba mwastupinze solo ate tuli lulo twakoze egenda okusabiriza ewasale ministry enamba ya health egenda neesaba ewasale but ministry enamba health egenda judiciary egenda nkugambye nti ono museveni ali ku political wing ya nrm hmm. uh, sale ali ku business wing ya nrm okujjako ngaagamba nti gino emyaka gyonna mutubonebone naye ani akugamba ebobuwaine oja gwe tolina mukubonaabona oli mu boston oli mukwagala bakazi oli mukweyagala haliyo ebiyeyagala is free fe yatulekera abantu wano ne covid abantu batusaba emmere twaya tugamba nti ebintu byena tubimukwase Lwaki tutuuka mu kaseera kwekumukwasa ekizibu ekinene nga kino ekyemmere n'atuddukako n'agenda n'akyakala n'abakazi e boston <laughs> yagamba abikwase kyagula eh. katiatuddukako <laughs> n'atumaliriza n'agamba nti buli omwagumye munne eh. tuli wano tutandise okwegumya tukuta abakuma abagunti bannanga abasajja bano bwetutagenda bwetutakusembeera kumpi nabo abasajja bagenda tugalira ddala ate batugala bannaffe tebatufaako tukakanyemu twegalidde bakamiliyon twegalidde bani twegalidde bamisa kisemakula bane tubeere mu kibiina kimu tubegayiridde mm. tubegayiridde tufubutuseeyo eyo tulabye ne unioni union y'abakozi hmm. abakozi bawakazibalva eh, mu theatre nabo tubega tubagaa tibanani hmm. naffe mutugestalingire wano uma tawunaye mugiregestalinge wano mwonaonawona kyetugezaako okukola kwe kufuna eddoboozi eryawamu sobole okubeera wamu abantu era naye president museveni tukuwoninga lekerawo tugatta ku bobi wine sale tukuboninga lekeramulekerawo tugata ku bobwine bobwine muntu mulala nnyo ne ati naffe abali mu ati tuli balala nnyo kati eyagala atwala agambe nti fe eh, yatwogerera atwogerera atya nanti ati yeyazaala bobi wine eh, ani yamuzaala ati atiyaakubeera muyimbi bwabeera omuyimbi ekitegeeza nti erinyi wava tetabulatabulayo aleme kututabulira kintu nedda nedda politikale yes ya, ya succeedinga ah, wa amani dewa konkole wa msafa ni tebamu eh, te, tebamu tebamu garira baba ya gara ukula wa salamu laba sikumi za achilo tuwari watabu kakati ufe, ufe betula baku salenga ye ya mula ya demirundi nemirundi temuli mwaka kafana tuwamuli mwaka kafana ni salari ne, ne bobo ni mako zelewa temikono bari batesaji bari banyumi okay. bari banyumi achi kiikye baali banyumya bali banyumya kukwana bakazi bali banyumya kutunda njaga bali banyumyaki bali banyumya nga bali nesale tibaleme kutufuula bafuds naye akakafaananyi kadda i dont mind oba kadda oba kaleero kasuku bwe wali ogenda okusoma amawulire hmm. watandika ekirowoozo kyajja mu mutima tinja kusoma amawulire notandika notandika hmm. bobwene naye atandika politics yamutandika nassale yamutandika n'abantu babiri sale ne kayihula hmm. kakati nakitegera nti eki nekintu nno bwoteekawo eh, eh, eh, kimovement movement ekigaanya gavumenti osobola okuba obwamaanyi n'ofuna sente era bwebweni sente zofunye mu politics fwe batisi tugenda zifunaku zaalina ziŋoŋa <laughs> yazijjawa atubuulire yakuba shoki geyazitundamu <laughs> saalina zino nga yakuba shoki geyakuba naafuna emmiliyoni e, e, e, za dola zalina bagamba talina mukodo mukodo talina ye jovolafe tetusobola kubeera naye kuba mukodo ate atimba abantu akatambaala mbwali mu sitogo sitogo ate abasajja nga bakusasula struggle kigyorimu you are wasting our time please don't waste our time you young boys who have just entered this this field of politics don't waste our time ndowooza naawe osereza n'ekikko okubala ebigambo byenjogera obitya before going to meet general sare these artists should have asked themselves these questions mm. why are they not invited to a ministry responsible for the arts Why does the military general, what does the military general have to do with organizing music and the arts? Mm. And isn't this the same place where fellow artists were recently beaten and humiliated? kakati kyenjagala eh, nkomaawo ebibuuzo ebyo nabeera naye abisaminga up one thing why is it that the general is planning is coming mm. in this in politics mm. era emmotoka ye gye baamuwa <laughs> omanyi bannanga omanyi omwana oyo omwana oyo ali gride nyo isto gride i don't know how nopul survive eh? is a dame stinking hopeless group kambwekubanga ebigambo byenjogera oh, bikuleeta entunnuusa okukuba ku speed naye ngategee mazima amatuufu we are not going to be enslaved by Bobuani ideologies. Bagamba, Jibamu is a motto. A motto comes seven years later. I'm going to get up back home, Where I got, I'm sorry, get back home, omusolo omuyitirivu omusolo nebagujjako nebagikuwa nogikuwa naawe nobeera akita mulungi kuba kaakitinga nyo maye kaakitiira ku bantu ebbanga lino lyonna nekabaakitinga nekabasiruwaza kati very few of us era mumudda bali tuteeka ku record nti waliwo esabe bakiita kikato lwama kyo kyagaana okuloba okubala ku nkolobe kyoki akita producer kati nze nze direct omulambo ow'amaanyi ndirectinga film zany kati bob wine naye ateeke mu script era nga ateeke mu script ye abandiike o oh, stupid sire kikompu i canot i canot live that hopeless life jayagala ateeka nanga apandiike mu script kati awo kati olwa kubanze nnabendaba mwagadde mu script kati awo mugende mwekalakasemu mugende mwekolemu nti kati temuzikiza temuzikiza tukikube bwe tuti tukikube bwe tuti eyo politics wemira muwa bamukulekere kasuku ku peegi ye bagwe miramwa gyekwotambulira oli bwabba ensenene eh, kangojja twogera ku nsenene naye obubbi bwensenene nga bususe bweweetaanosa akati olwayese kino ekyobusiro kya bobwine abuwanikidde balo in fact there is no reason why we should even discuss this letter It's a shallow one deep shallow uh, stinky accusator yet wears up. Wherever I become your zoom, go and re read your dictionary. But you get it into being to give you the Nenga chen kugamba, babu wa ina atujeke jogo, kapsuku, babu wa ina tuwalike tutamukole dde. Aba tumamu wa gira, mamuteka watajia, na afuna senteze ni mwa msebeni, bari senteze ni msebeni, fatu batu veko. atuleke nenaku yaffe gyeyatuleka naye mu music atuleke nenaku yaffe gyeyatuleka naye mu drama atuleke katulwano mu covid tufe enjala bwebuwaini ku million dollars zolina zojje mu basiazi zojje mu baki zojje mu baki lwaki tokwataku 1 million dollar nojuwa baatist oba otulumirwa nyo otwo otwagala togirina 1 million dollar ku musevenizo kazokaziyaka kuwe tujje kaka otuwe tulye tutegeera nti munaffe otulumirirwa nnyo you bullshit tutegeera nti otulumirirwa naye toyina kootuwa toyina kantu kootuwa n'abamwetolodde bali kaabanjala nze katole wa babanda bangahira okubanga nze nsobola okuvayo nenjoge neŋŋamba kukaana ako ejjogo lyako lyekalina abantu baffanje abeeyimirizawo bokka bakuwagira wano bakola buli kintu kyonna bobu wine yadisaminga yadisaminga field yaffe nebatudobolinga ffenatuwagira tumuwagituwagira ye musaveni natufuukira ettaggu asiba industry yaffe agisiba lwakubeera ye because few of us nze saagenda but the majority of the artist fenabona bawagira bobu wine mukalulu naye kati gweoyinza okutuukaawo nobeera nga oli ku tayimu eyo noleka banno gwe nodduka n'ogenda mu amerika nogenda n'ogula amayumba e boston fe notuleka wano nga tuli mukudanga totugamba nti oli munnaffe era ekitugambisa ekyo olowooza nti olirinda waffe kale tukkiriza olirinda babatisiti batisiti obakoledde ki naffe twogere bye tukolera batisiti ba musicians balinga balinganga bati bati sibo namugwanga balinganga omtwaro gumtu akabumbi tuwabumbi musatu kuwafune nga yabo jewa ati abazungu bambamwa fatu tufula basiru ya not fools government emwa na nupu ya na ya agenda kumuwa and government is paying him in a big way than anybody babwan is, eh, is the highest paid politician in the, in the country Kati ya mtu fula mafwala Baganda babala ba macho ma, ma, ma, ma, gundi ze bazimba Meda ya chocho ay nyumba za baganda bazina Bazima za I don't, I don't mind oba bazina oba te bazina mm. Neka suku tobe langa msidu Omuntu kwa kugamanga nti Mwen eh, kubuza nti kasuku Sente zizi ngandaba uzimba fulati Mwen kubuza sente zizi mba fulati Ujigye wanti Mpanga mm. ndi mukupanga omuntu yenayena ansebereemu mm. sente gyozijja olina okutubulira omulimu gwobwokolaoyinzanate mm. kupanga mulimu gwawe ali owuliddeyo omulimu gwokupanga bekasuku akolawa nti akola mu monita kasuku akolawa nti sente nakuzindiwa omulaba yeyagala yagala sente zazijja ku google aina kasuku live kasuku live is a, is a brand of google uh, tiktok nani nani nani gatunda content we ne tutegera kasuku atunda content we kati bob waini abana ba bagala ba bob waini sente bazijja wabakola biki bona bona dilwe lyawe lyemu family tusime nzera yagwe mwagala nnyo obulokuba nasoma naye that's why he's, he's a little bit different from these guys mwagala nyo gamwera ayogala nakuba ti kintu kyamuba nasirika nebyokwesimba oti isimbawo nakakana ono omwana ayagala ly esente zabasajja atasigale nga lyerevant mu opposition tekijja kucoboka do not happen bwolidde sente zo ziriye yeah. mbadde nze wano nga nze nga tukimye ka interview just kati nitini eh, naye nga kati byenkugambye bikumazeemu amaani ah, tebimazeemumaanikatinati mumufuulanga rasulu mumufuulanga allah tukere ku makya tusobola allah bobwine ah, bobwine otuwa oh, ebirungi tuwa ebikulu tuwa ebinankani bibye mwagala naffe tubeere gentlemenkyamu buzibu nti abayimbi bagenze wasal in fact yentandikwa yentandikwa y'okuyamba ekintu kyaffe for these five years tusigale naffe nga tuli relevant nga tulina ne sente waffe kyetulwanako twagala ministry uh, this is our kyetulwanako twagala minister nga wa performing arts oba minister wa culture mm. oba the cultural center national council of sports nga mm. walaba national council of sports kati yaffe mm. national cultural forum yekweactinga ngekyo kati ekyo twakimaze kati twagala tufune minisita abayimbyamu ekyo tufune pc tufune ki tufune kibaye kyaki kya national cultural forum baani abakigaana bagamba its just another corn move tewaliwo tabu kati bo bayingire mu kitali kya kooni mm. abantu beerabidde mm. nti buli kintu kyonna ku nsi kibeera ne structure fe tetumujja kutubeezesa mu mbeera nga tetulina structure ne betunaabeera mu structure nga tusigaddemu abantu basatu naye nga estructure eriwo mu mateeka tujja kukikkiriza kati omuyimbi bwagamba nti kitakirabawo era naye abeera free for his opinion akole ekikyeye kyanaalabawo the deliberate destruction of institutions and the sustained plan of keeping everyone poor So they have to beg the dictator for survival should have been clear. But anyway, it is so sad they never learn. They are just too blind to see that they are being used to their own detriment. Komao, komao, komao. Komao, nedda ssebo komao. bw'agamba nti nno tetulaaninga ye alaaniza atya and him he doesn't learn is too blind that he cannot learn that he, he cannot learn that people he has been fooling for all this time, mm. they are awake now. They are awake. But when these people, they are awake, you, you lied them. You fooled them for some time. But this, this gentleman who told, who said that you can fool people for some time, but you cannot fool people for all the time. Bob Wine, you, you fooled people when we, are, when, when we are when we are entering the, the, the elections. But now, mm. people are awake. Era and I'm trying to make them more awake. Message here, it gets clear actually that the people of Uganda are on their own. I know that all hope is not lost. I encourage all well-meaning artists. Well-meaning, especially the young, to believe in the values of hard work and patience. Most importantly, they must resist the temptation of quick fixes from the regime and work not only for their well being, but the well being of the people of Uganda who have made them what they are. Kanokari important, Nyuangokato. I encourage all well meaning artists, especially the young, to believe in the values of hard work and patience. <laughs> That stupid language, you should also stop it. You are not suffering with these people. You are living in your house, a full, a full fragged house. You are eating sausages and, and chicken every day. Your wife, she has got a lot of money. But at times, she's not going to drink. okufuga mukazi wa bob wine <laughs> mukazi we yafuga ate bob wine alina amagezi <laughs> ali kubanyankole ali kubanyankole yegase n'abanyankole agaye nti abanyankole eh, abaganda babonaabona nnyo abaganda maama babonaabona abaganda babonaabona naye gweolina banyankole mulya sosage what are you talking about you are trying to fool who gentleman Who are you trying to fool now? <laughs> you came to throw our kingdom. We know it very well. But for us, the federalists, we are warning you. We are there and we shall stand with our kabaka. Bwo wila kabaka katenabu zino waina amani. Kano kage ya nika yonu na yonu nevi intu yonu na. Bantu mwendebo neba alia na reality. Wakabaka wafe. Nika yonu na. Ele tuko mao. Etu kiza, etu kiliza. Kwa fele tu agara nye kubela. Eh, kubera sire ayina olulimi lw'abanaku mwana abali mu ghetto fe abali mugo oli mu ghetto yaawe are you sleeping in the ghetto you stupid fool hmm, mangu katawo tonyiize nnyo sina gyentya if you once reiterate him let him do it mwatuwanuli abantu nebatuvuma okumala ebbanga tombolowooza nti febavuma tetutegeera nesaagala kwesirwaza baaga bagenda kugjako museveni <laughs> uno abalemeddeko kati batandisa ate okupulayinga muzanyo gwe tupulayinga Fogwa fogwa kukoli, mana mbogo bata andisi. Fogwa mseme ni atufuga na atuunza na atu jamu buri kamagezi kona. Netueta mwa netu netugeza kokura na nebitulema. Netunuwa na netusiga za kuchinjweki. Kolima. Kolima. Atena ye, agamba algeno tuwa hope. Na yata andise kolima. Bana Uganda, asimanya biki. Hei wakasa, bana Uganda, abalumi ilwanyo. Abalumi ilwanyo alimu Amerika, nukwoshu waza. Kwa kitobe ya nafuwa. ne akokato <laughs> choka na itavieno kutisiza tetisiza na e mama kutisiza bigambe bifutuka munze kutisiza atera wazene papas kwanga lanze sobono biogira sagala kufulinga banna uganda mufulinga banna uganda banna uganda ababonye bonye na fenyo eh, eh, eh babonye bonye nyo nawe di gwe sente zo wazijja mu shows abantu babuulire amazima sente zo gyewazijja wayimba buyimbi nofuna sente anange nseera omwana oyo ajoze akasajja ako kajoze enseera nekajijoga kumaca nekajijoga olweggulu nekamala nekajonyimungulizaamu ekiro nekenyimunguza ekkolyonna yonna yonna yonna nekamala nekakwateko nekajikanyugira abantu enesimu otekawo ebintu inaoaplodinga ngatetunatekayoetugendakulindaguaplodingenaffe enungi bwekyo oyinaegirekera kasuku yekka omukyalawo nga tomanyira facebook <laughs> wakutalosalayo akantu akekisiru kino kiwala kyange kyensinga okwagamba njagala nnyo fulufuga eh. ate kinjagaza fulufuga kuba naye anjagala anfaako eh. mwana wange ansanyusa nnyo atwali ah, omuvubuka oyo atera okubeera ku tiktok lomfresh omumanyi hmm. omanyi kati ŋŋenda nfuna ŋŋenda eh, ntegeera zi karaktaesikoli mbeerako nnyo nnumirwa nani simanyi oba olaba emizanyo kikumi mu ataano edde era bano abasajja tulina okulwana ennyo ne theatre oba ba acta bonna bonna bonna bonna bagenda kumaliriza nga baze ku tiktok butereevu eh, lwandabako ate tiktok teyinako amaloboozi simanya mukumu omwana oyo naye atumwe mudde we mudde naye atumwemu olwegula ku makya naye atumwemu olwegulo naye kale mukama katonda generation generation yagikyusa yabawemu ate generation eno yabawemuse bwotuba towemulamuku katonda otujja kufuna bantu era naye kamusukutandika okuwemu ah, nedda ah, ate nedda oli muwemu olimuwemu olwadde waleesa ekintu kyobukumufu noga ti fulufuga oliki tindimukumufu nze zenakumuka omu abadde muwemula naye muwemula nga sikati kinene eh, nnyosi kinene nnyo ah, naye aba anko kato hmm. leero obadde munyiivu siri munyiivu nze saagala muntu gweba wa bugenyi ate obugenyi n'abwonoona bwebuwaini abantu bamuwa obugenyi bwebuwaini talina kintu kyonna bantu bamuwa obugenyi ne bamuwagala ne kakati eraba kyamwagala era fe okwogerako bwe tis a crime tis a big crime ne tetujja kulivinga ku life y'abantu kutufugaafuga bwe tutyo olwokuba tutya okwogera bobwine ayonoona regioni yaffe eya buganda agyonoonya agimazeewo politics tumututte nti kintu kyakusaagisasaagisaamu naye naye eh, okay eh, katugatunuulidde abantu bebaabo bwetobalaba ku tiktok abawagizi bonna abakolawo walabyeyo omuntu ategeera mu bantu abagaa nti gwegundi tukubanja gwegundi tukubanja bufubuka bubuka buyayaliwaleyo ku bisenji nebuvayo nebukuba ekintu kyabo nebuwangula is no problem winning i don't have any problem with winning naye kyenjagala okutegeeza zino region endala zonna ngaokimanyi nti kati buganda yeetaaga bapulaana abamaanyi ennyo bwe tutaweerwa bwakabaka waffe essaawa yonna abantu babwefuulira nebabuba nebabugjawo ah, kati ki ekiri eswaziland eswaziland sawa bali mukumunyeenya golowooza bamunyeenya bunyeenya eno tebatuukeyo abanyeenya erisi bebafuga wanu si bazungu so tulina okubeera veryvery careful with what we are doing tulina okubeera veryvery careful mayega alina okuzawo propaganda team kubanene ensi tekyatambulirako bantu bagezi etambulirako bantu bebudomo bandere mm. era kyova ogenda okulaba abantu bana bonna boga nti enagenda ebuddo nengenda wa nengenda batobakyasobola kufuna bwemupi ensi yakyuse ensi yaze kuba siru ensi yabasiru abatanaaba abatasenya abatakola baki bebo ensi beyaze kuba nanyininsi yensi yeyatututte naye ekibuuzo kyenjagala okubuuza all factors remaining constant bobmin talina issues zaraisinga ntuufu kati we don't mind about the issues mm. zaraisinga nibwe zibeera nga ntuufu mm kati bomwine alabye nga tugenda kubeera successful mukino ekintu mm. ayagala agambe nti success yaffe eyagituteekako sebo success yaffe sife okuteekako naffe sife tukuteekako eyiyo gyolya sente ewasale nawenesijja ah, kukijjawo kasuku nze am 51 yans okuva eriyo nayo nasigobadde onkuza mm. nesulyangako ku mmereyo kasuku nti mmere ya kitawo nenyoko bebanguza owulira nolwekyo tuwefuga opinioni zange dont shape my opinion kasuku ogomuze gulina okuvaako boba otya bebwai nimutya kuwuwo because you fear abana abantu abagenda okulaba bino ebintu mbe babiraba bafani be i don't mind but i don't give a shit my friend ekita nkuwoninga sebonawe nkuwoninga nze tonkuzangako kasuku some 51 years. Umiaka jangereji eh, ata ano mwogumu. Nalaba kashukunga yaka. Ah, paku wali kuwa paku university wafawa. Wewe wafa wajyo kusoko kunda. Manakula mwari mwana mtonyo. Unanichari ku university. Mwari ku first year. Katizuko ya gero kwepanka ku on shaping my view. Mwaga tulemo kugamba abantu ebitu. Wewe njongela kusale. Ngoja njongela. Hey, hey, hey. Tasi ya sente. okkyembadde njagala okubuuza kiriba ekiti nze okuba nga azirya oba tazirya hmm. sifuddeyo but im saying do you have facts to back it up kati sente eh, zabafere zebalya ate bazibako ne facts backing up abantu bajja kiro tunabakuba tutya <laughs> bajja kiro bambadde gomesi zabakazi bambadde nga basa <laughs> bambadde bebise obukookolo batambula balema nebanyingire mustatus nebalya sente zange kati ate ofakisizo zogenda okunsaba kozikasuku togenda nako mustatusgendanakoolifala nyo olifala funa amagezi ogende wams obe emiliyoni zo bitaano naawe okibale nawe osibeko kumayumba amanene gatingaganaagafisi mulinze katonda bwana abatwala nolwekyo mwami kasuku bwobanga otya okwogera ku bob wine tojjanga wange anze sijja kumwogerako mm. naye kyeŋŋamba nti njagala bwe tuba tumwogerako mm. nga twogera facts lwaki abalala oba obogerako tononyereza facts ezo ngaani bonna nze munyini onjogerako byonjogerako byonna byonna bituufu <laughs> don't luka ngazi byonna byonjogerako biba bituufu biba bituufu olina facts zabyo wetugenda mu kooti ye ate munatutiisatiisa munatutiisatiisa ne facts zaki facts zaki bwe munaba sente mutulyeko sente mulowooza ti kyo tuyita fa gireeta bwino gireeta bwino bwe sente waziridde dda bwaine simulina naye sente zo wazirira totomumanyira nibagerokati waliwo bali aba batwala omanyi yudamani hmm. ajja kunkyawalwa bobi wayina naye nga njagala nnyo nezemakula nga njagamba awo nga mnadde njagala kuba nga mmanyi katuku mmanyi kyompadde onjagaza hmm. njagala kusooka kubako wasemakula nabintu bino byengenda okwogera <laughs> mukama wange hmm. yakyamaani wa police board kati lwenabyogera abalala benyinabo ku police board tebanyinge police board nakyo kintu kyamme mwakiteekawo awo kulya kakati naye nga botera okugamba nti kyetuli oba tulya kati kiriw ekit noma mutekewo ejamu <laughs> tetukayana abatayagala abatayagala kuma bamugende eh. mukole ekyamu ate bwe bakikola lenakulaba ogamba mugenda kukuba ekibiina kyakamiri nati yakola ekyo kyetayagala kyammwe gwe nolagirawo nti tujja kikuba tujja kikuba era ah! tekyali kinkubisa nga njagala jjemu kyaffe nalowooza mukuba mute afe kamirize supersta twali atakimanyi mm. notwagala jjemu oma afera yazze nga tuli wamu nibonawo apalaso bona tugenda kubeera wamu bafune ebifo tutambuze tuwere wamu tewaliwo titudividinga dividinga bwetuba tulumbaku omuntu awa ekibiina ekiri awamu ebiriyoni bibiri mm. naawe nga wekutudde kutudde ajja kuwa biriyoni emu ne wabweru sele tugenda tujja wabweru tugenda kubona kola ebintu byamaanyi tulina project yamaanyi ejja mukuma ah banange olunaku lwaleero hmm. um, sikyala nnyo zikira zikira hmm. naye art of interviewing etugamba nti olina otusirikirira nowuliriza gwe interviewing nangeomnedda mm, ekirungi nkuweza ebibuuzo byange n'obiddamu kyekisinga obukulu rendezing naye gundi obwo obukaawu bwa nnaku nnaku zino oli mukaawu nnyo naddala ebikombe wayini myaka kino emyaka gyo tegyagalatagala kumanyiira ndisipuli naye endisipulini bonna abantu abagala okukola endisipulini bagenda bagikole owabakitaabwe ne banyina naye sikunze nze am a very disciplined person by the way aye sikuba baana eh. omwana gwemanga mukuziza bwokola ebintu byekusiru kiba kitegeeza nti waliwo byesakubuulira bulungi nimyaka njakubuusabuusa bazzukulu era booliko boobuusabuusa mm. neyadala ah, nye kati ono nga mutwalanga katonda katonda wammwe hmm. si katonda waffe nakuturespectingi katugitwalenga eddiini nasoma baluwa gimalayo naye ogingobeza nonaakomaawo mm, kati byakyo ebyebirayo byonna byonna byonna binyiiza abantu bayongera kumunyiikira tabyogera mm, naye abayimbi bo tebabadde basanyufu mm. abayimbi bo bagamba enjala ebaluma waki omusajja ate n'ebyo ebyabayimbi njala etuluma tituli basanyufu omuntu akayingira mu indasitry yaffe olunaku lumu obadde otemawali mputa kati enjala ekulu omujala kati ekulumi kati otwekyaddeko kuba bonna bonna bonna obuyimbi obusinga abayimbi abategee kati olio musicians enjala yesebaluma tukkiriza because you have spent lot of time nga tetukola mm. naye aye twewemu respect bwakobera balooya nga bakambirawo hmm? sinawe nalimpulidde balooya bakaaba mbaakitekikya baliriddawo tenema mulimu gwabo babo babeera basenvinga nkubuuzizza bakaabaddi bo tebasula njala bagisula kati muleme kumanyira industry eno muleme kumanyira profession yaffe tugume kubanga fe profession yaffe tulinganga abantu bonna abasomesa tebalina kakakujaya nayego abawera bagaba bannansi tebalina ensi yonayona yaguddemu nabe mm. fe batisi tuleme kwefuula bakitalo bati no no no kwe fran tuli ba wansi nyo tukume bugumi na fe sente tuzirine ne tukane nga bati no nya tade bobo ina mu kasente abana je bala ade bakola mere ya lero bati boyagala oyagala ne mekuba mu kasente ku myaka 3 mweta mjeza nyende katemba uli musiru <laughs> kasuko oli musiru oyagala kunge zange za kuno bwana eyanjale baruma yatuluma dda nze enjala eh, yanumira okumala emyaka kumi kasinkuga tokirabangao nga bwe kanaku nvaaga nga sirina gye ŋŋenda kukola naye nga nina okugenda mu lyaso olwegula mu blakapaalo naye nga ebbanga lyange lyonna ndimalawo nga ndebeeta nafuna abantu bange kumi beneesibako gyabo mu bulamu ŋŋenda kubaleebeeta beetamu waliwo omu yagayala aŋŋamba lumu naye kati ompulira aŋa nkukoonye ne mugamba nti weba onkoye mpa obutwa nfe kammere njirya wano owwo nteeka eh, eh. mumere yange obutwa nfe nzi nfe nimanye nti nafudde naye nze sigenda kubaa nga mbonaabona nga goyina sente waliwo omulala ali awo yali oba sekamate yaddanawa nalebeeta sekamate bannanga nalebeeta lawrensi mulindwa oyo wakitende oyo kyobola bwe nafuna kusene neŋamu mm, empisa ziiti nayitiriza okulebeeta bana abantu kambe nsonyiwe muggulumbaleke <laughs> eh. <laughs> waliwo abamu be nalebeetanga nga bwogenda mu ofiisiye nayemagogo oyo namulebeetako naye ndoza naye ayita naba kufuna ngaafaananga nsi naye nga naye mulebeesi wa mulimbo <laughs> bangi bali mu kibuga omwo mwonna mwonna tebola abantu abamu banyiivu nnyo kubanga nabegendangawo okubalebeeta buli kadaku kati sikyagendayo bagambe kato yeewulira kato yeepanga hmm. naye nga nange ensonyi zankwata bwe nakula nenfunawo kenfunye naye nga bannan sijja kujja kubaleebeeta <laughs> mutnfunye omuntu lumu nagenda okuleebeeta kasiyukira hmm. ekintu ekyo kyanemusa kasiyukira yalina obutambaala nga bubiri nga bwakwesiibuuza ku mimwa naye ngaagenda nakwata ekifi kyenyama kyali kinene nga ndi wali amalusu ne ganeesomba mukamwa nga galinganga liita omutwalo mwamba nekitundu nga ndowooza nnanti asinga mukama katonda anyamba obwavu bubi singa mukama katonda anyamba nekigwa kimugwako nekimuseererako bwanaali agala okukisuula eri nze nja kukijjako obuyusi bubuka eh. njeriire mbozi nanyumiza nsereko nsereko naseka nagamba naye ngaoli akulumya enjala Ate makati ge mera ya muri mutie yo. Tuje mu e, ense ga mera. Nafu we tuli wan bwalia. Gwe abaga gabali babili. Gwe gwe gata buliko. Sasa ora dokutumiza akasoani ke mera. Aina aina ko mai tabiranga wa ugun. Aina containers. Emwe mwenye mera ya. Emwe mwenye koko. Kundi. Eba baleta buffe gyalya omukulu gyalya yali amanyi okulya ndyaetyalikasiboulya <laughs> wabulandaye mwana waffe tatobe ye mugembe yali azanya yali muyimbi hmm. ayimba traditional songs hmm, mugembe very yali amanyi okulya nolwekyo omwami kasuku olwalaba obanga towulira nga abantu abamu bwegenda kukwogerako osindukirwe emmeeme hmm. please don't come to my home ekyokusumenga hmm. kitambula ndozani tojja sukawo wano olunaku olwaleero bannange anko um, kato naawe ndoza ngenda kukata ku bantu begenda okulekerawo okujjako intervie <laughs> kubawo otandika omuntu omubuuza yo stupid ayi wati ate awo oba ogenze nnyo kati ye byebikolwa bye bisinga n'ebivumo ebiistupidistupidi kavumo katono nnyo obaivaako naye ye ebikolwa bye byakwononaebikolwabyeambuuza okuamba no amnon stupid simple wọn bẹ mi jẹ ìjà kúrò father ẹnu brother i'm not um, stupid i'm too wise. okay i'm not stupid i'm wise. yes that is it you're not even wise but you're too wise you know too wise with life. <laughs> mo bẹ̀rẹ̀ mo ro jì mo yẹra.